За манайхан одоо бичлэг эхлэх гэж шүү. Тэг. За салаатаа нэгээд энэ 5 минутын дараа. Оо яваад гэлцээ юм уу? За. За Big Big Family эхэлж байна. За тэгээ өнөөдрийн Big Big Family-г би бүр та бүхнийг бүр онцгойлон бүр жихээ тавин үзэрэй гэж бүр хамгийн төрөнд хэлмээр байна. За тэгээ учир нь юу вэ гэхээр өнөөдрийн Big Big Family маш онцлогтой, онцгой зочид ирсэн байгаа. Тэгээ зочтой би бүр хүндэтгэлтэйгээр аль бие усаар танилцуулъя. Мазала театрын уран сайхны удирдагч Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Дорж Нэм ах маань хурж ирсэн байна. За тэгээ Мазала театрын жүжигчин, за мөн хөгжимчин За Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Ичин Оров ихч маань бас ирсэн байна. За тэгээ энэ хоёр маань бол гэр бүл байгаа. Гэр бүлийн Мазаала театр гэдэг одоо энэ доор гарч байгаа энэ пэйж хуудас руу н орох юм бол та бүхэн бас энэ Мазаала театр гэж ямар учиртай театрын ер нь яг юу хийдэг театрын гэдгийг илүү сайн мэдэх болноо. За өнөөдрийн бичлэг маань World Wine-ийн Wine Yard рестораны River Tower дахь салбар дээрээс бичигдэж байна. За тэгээд өнөөдөр big big family-д орж за big big family маань ерөнхийдөө бол хүүхдийн хүмүүжлийн талаар ярьдаг байгаа. За тэгээд хүүхдийн хүмүүжлийн талаар дэр тусмаа хийдэг ажил маань бас шууд утгаараа бол хүүхдийн хүмүүжилд бол бүр бодтой нөлөөлдөг. Энэ талаараа сайхан нин үгүй ярий гэд зөвшөөрсөнд одоо энэ big big family-г сонгон үздэг үзэгчдийнхээ өмнөөс та бүхэндээ баярлалаа гэж хэлээд одоо өнөөдрийнхээ яриагаа эхэлье. Тийм аа би санд нэг байна л да төвшөөтэй. Тэгэхээр бидний чиглэл бол ерөөсөө яг ижил байна. Яг өөр өөр э, театр, телевизээр янз бүр жас э, зорилгод нэг байна. Хамгийн гол нь энэ чухал байхгүй юу? Энэ нэг нэгдсэн дэвх баяртай байна. Өнөөдөр манай засаг төрөөс бол одоо ярьцгааж байгаа. Хүүхдийн хүмүүжлийг одоо хүүхдийн халамжийн жил гэж одоо ерөнхийлөгч зарлаг гарсан. Тэгэхээр хүүхдүүдийг анхаарал халамж тавьж байна. Хүүхдийн бүтээлүүдийг, контентуудыг дэмжиж байгаа ийм бодлого шийдвэр гарсан. Тэгэхээр энд одоо яг таарч байгаа юм байна гэж ингэж баярлж байна. Нөгөө төвөр юу гэхээр зэрэг хүүхдийн хүмүүжилд бол одоо шүдний асуудал маш их э, одоо бэрхшээл зовлон байгаа. Хот хөдөөгөө манай одоо шүд сорлттой хүүхдүүд ихтэй. Тэгээ бид ч гэсэн театртаа хүмүүжлийн ач холбогдлын тусгахын тулд тэр шүдний асуудал өөрөөр хэлбэл чихэр чипс хатаасан жимс идээд дэвэл шүд чинь унна. Шүд чинь унаад цоороод ойчих юм. Шүлс чинь гойждаг болчин. Шүлс чинь гойждаг болчин бол хүүхдүүд чимээ шоол штэ гэдээ одоо ингээд тоглож байгаа байхгүй юу? Энэ нь бол одоо тэр цэцэрлэгийн багш нар өөрөөр хэлбэл бити шүдээ бити чихрээд аав нь ээж нь ингээд одоо бити чипс идээд чамд авчихгүй төрөө өгөөс тэгээд ингээд цааргалаад байхаар энэ чинь ингээд театраар өөр хүмүүжлийн ачлууд явж штэ. Тэгэхээр энэ бол ингээд зориг шиг нэг тийм манай жүжигч гэсэн тийм юм туссан байгаа. Дуугаарч байгаа, хип хопорч байгаа. Манайч одоо юм юмтай штэ. Тийм урлагийн бас тийм уран зохиолын шүлгэж хийсэн ч байгаа. Гэх мэтэр ийм ингээд тоглодог байхгүй юу. Жишээлх юм бол давсны хэрэглэгээ багасгая. 3 цагаанаас одоо зугтцгаа зайлцгаая гэдэг одоо томцуулт тэгээд байгаа шүү дээ. Одоо сахар чихэр давс энэ гурван нь одоо 9 чихэр уурч болооч энэ багасгаа ядаж багасга. Гэхдээ монголчууд ядаа давстай цагаа одоо энэ их хуудга болооч гэдэг. Одоо харин харьцангуйгаар давстай цаа одоо болсон ба шүү дээ. Энэ чинь одоо их олон дахин давтаж хэлсний ач юу юм. Энэ хэний төлөө хийж байгаа төр засгаас ард түмнээ эрүүл сорилгоос урт наслаар гэсэн утга. Тим учраас хүүхдүүдэд мөн багаас нь тэгжил хүмүүжүүлэх хэрэгтэй шүү. Хүүхдүүд давстай мэдээд өөрсдөө давсгүй мэддэж болохгүй үстэй тийм ээ. Ийм очиртой. Тэр үтгээр энийг одоо мундаг санаас гаргасан өдрийн хэрэглээнийхээ 10% нь хассан дэлгэрэх гэдэг одоо сонгон хайрхан дүрх тэм цэцэрлэг биш. Тэрний туршлага одоо хүртэл одоо ингээд хөдөөгөр явж хахад э, ярьцгааж ялээ. Одоо сонгон хайрхан дүрхийн дэлгэрэх цэсийн жишээгээр давсны хэрэглээгийнхаа 10% багасна гэдэг чинь тэгэл одоо цаашдаа 15 болно тийм ээ. Тэгээд одоо нэг үзэгдэгчдийн ийм болвол сайн байна. Тэгээд зорилго чиг нэгтэй байна, баяртай байна. Тэгээд хийж байгаа контентэнд ямар их судалгаа хийж тэр контентыг одоо тэр хүүхэлдэйн кино юу хэлэх гээд тэр хүүхэлдэйнүүд бид хүүхдүүдэд юу хэлэх хийх гээд байгааг судалдаг нь одоо ингээл саяны хэсгээ ярианаас харагдаад байна л да. Тэгэхээр битүүр бас нэг ийм имийг ажиглаж э, бодсон юм а. Энэ нөгөө хүүхдийг хүмүүжүүлэхэд аав ээж сургууль эдгээр бол нэг арай нэг өөр талаас нь хүүхдийг нэг хүмүүжүүлээд байна. А урлагийнхан бид болохоор энэ зөөлөн хүчийн аргыг ашиглаж те тэр нөгөө сонирхол дээр нь тулгуурлаж тэр кино контент энэ хүүхэлдэйн киногоор дамжуулж бид нар бас цаагаараа хүүхдийг бас хүмүүжүүлээд байна те. Тэгэхээр энэ хүүхдийг хүмүүжүүлэх нь мазаала театрыг одоо ингэж байгуулж хэдийнээс хийж байгуулсан бэ? Яг байгуулахад юу нөлөөсөн бэ? Тэр түүхийг нэг та нэг хэсэгтэй яриа. За би тооч ярьж өгье тий. <laughs> Би залуу байхдаа э, Улсын багшийн дээд сургуулийн кино драм анги, өөрөөр хэлбэл мөнгө төр жушийн анги анхан төгсөж байхгүй юу? Одоо ардын жушийн сарн туяа одоо энэ гүрсэд гавьяд бид биш нэг анги. Хамгийн анхны төгссөн анги байгаа тий. Тэгээд э, дараа нь би тэр үеийн Орос зөв толгойд улсын Ленинградын театр урлагийн дээд сургуульд одоо 3 дахь хөрсөсөн явсан. Тэгээд тэнд одоо 5 жил сураад эргэж ирсэн юм очиртой. Тэгээд ирээд би Э, Монгол улсын хүүхэлдэйн театр цор ганц байдаг шүү дээ манай энэ театр. Тэр театрт 2 жил жүжигч хийсэн. Тэгэхээр тэр бол надад их туршлага дадлаг болсон олон хоногоор баргадаар явж исэн. Тэгээ ирээдүйд миний нэг ийм ажил мэрэгжил болоод тэтгэд гасан хойно ийм театраа болоод явна. Тэр үед бол залуу хүний толгойд бол хэзээ ч орж ирээгүй. Гэхдээ би 2 жилийн хугацаанд цалингаа авахын хажуугаар их хөрөнгө оруулалт их толгойд юм хийж авсан. Утсан хүүхэлдээ, таяг хүүхэлдээ, зөөлөн хүүхэлдээ бүгдийг нь одоо тоглуулж байна шүү дээ би. Их мэдлэгтэй болж авсан. Тэгээд сая тэтгэртэй гараад бодлоо. Энд одоо хүүхдийн театр мөр цорын ганц ухаа аймаг болгонд байхгүй шүү дээ. Одоо шилхэнд Эрдэнэтэд нэг тийм хүүхдийн театр байдаг гэж бас сонссон. Одоо ч юм байна уу сүүлүүд болтохгүй. За Дорноговын хөвсгөл суманд бол нэлээд хэдэн жил болж байгаад бас тараад алга болоод одоо нодгоос илүү эргээ сэргийж байгаа юм л. Тэгэхээр намайг багшилж яхад нэг үеийн одоо залуучууд одоо 40 хүртлээр хүүхдийн театр үзээгүй Өөрөөр хэлбэл зах зээлийн нийгэм эхлэнгүүт тэгэл ерөөсө хөдөө явах болцсон. Өнөө унаа мөнгөний зардал чинь бензин тос чинь хэцүү болоод тэгэл төвдөө тоглодог болсон. Тэгэхээр Монгол улсын хөгтэй театр чинь Улаанбаатарын театр биш шүү дээ. Энд чинь Монгол улсын гэж байгаа юм чинь бүх хүнд хүртээмжтэй үйлчлэх ёстой. Тэгвэл тэдний буруу биш. Ягаад тэр сан хөгжил тэр одоо юм тийм байгаа учраас яах яалтай вэ тийм. Тэгээд би энэ орон зэг нөхөх ёстой юм байна. Тийм. Энэ соёлын ам одоо одоо яагаад санаачлал гаргаад усад байгуулахгүй байна? Мэдээж соёлын ам дэмжинэ гэж бодоод би Мазалла гэдэг энэ хүүхдийн театрыг байгуулсан. Байгуулагдад 2 жил болж байна. Манайх гэрүүлийн театр 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Манай охин Шижирмаа гэж Улаанбаатар чуулганы Эйтэн Шижирмаа гэдэг уртын дуучин бүжигчин охин байгаа. За тэр маань хаяа заваараа бол орж тоглолдог. А хөдөө явахаараа мэдээж тэр улсын ажил хийдэг учраас нөгөө хурууны хэд ардаг ажилласаа тасраа явж болохгүй учраас бит хоёр бол хоёулаа ингэ тоглоо явчихдгийг гурван амттай тоглоулаад. Тийм ийм очиртай байгуулагцсан. Тэгээд энэ орон зай бүгд хөдөөгийн 6 аймгаар явлаа. Маш сайхан хүлээж авчихсан. Сэтгэл одоо машин дэр байна. Ирээч ирээч гэдэг одоо дараагийнх нь жижиг хэзээг бол одоо ингээл утастаал ингээд байна. Энэ жил би ус хавд явна гэд маршрутаа гаргацсан байсан. Харамсалтай нь одоо энэ давгцсан хүчин зүйл гэдэг юм айхтар юм дэлхийг нөмөрлөө. Ингээд бид нар энэ хавар явж чадсангүй. За цаг сайхан болоод одоо юм нэгээр дуусгүй ш. Ирэх намар бол одоо явна гэсэн бодол байгаа. Чоно. Мацада багвыг. За. Өнөөдөр Мандх нарны зүг яваад заа юу. Тэг тэг тэг тэг. Хош. Ирвэс э, би илүү хурдан шалмаг учраас байна штеп. За зүг чигийн хөрчлөд зүүн хошоо явлаа шүү. Заа юу. Аа тийм тэг тэг тэг. Урд зүгт би явлаа. Уух ус ч үгүй, уултх хөвтөг газар ч үгүй. Улаан гам болсон бай. Хөш. Нэр тийм биш. Хойд гам болчих. Ай ай ай. Сүүтэл сурч үгүй. Сүрхий хадруул цөл. Хамгийн хизүү газрыг харин би сонглоо шүү. Тэглэх хоо, тэглэх хоо. За үдээ хоолны цагаар арааны шүү сасхан амттан оцгой явцгай энэ хичнээн одоо аймгаар яваад хичнээн хүүхдүүдэд энэ уран бүтээлээ энэ сайхан хүүхэлдэн баатруудад танилцуулчаад байна вэ? Тэгээ хамгийн эхлээд бид тэр туршилтын журмаар Эхлээд энэ хувийн цэцэрлэгт тоглосон. Хувийн цэцэрлэгт маань 30 хүүхдтэй, 60 хүүхдтэй, 12 хүүхдтэй, 8 хүүхдтэй гэсэн. Тэндээс маш их ханамж сэтгэл ханамж авсан. Маш зөв юм хийсэн мэдэрсэн. Багш нар энэ ёстой нэг одоо хөссөн хүслийг минь биелүүллээ гэсэн. Тэгээд бид нар улсын цэцэрлэгээр тоглосон. Тэгээд сургуулиудаар тоглоод хамхан анхны бригад ус Сэлэн аймаг руу гарсан. Дараа нь Доронтой аймаг, тэгээд одоо Хинтээ Сүхбаатар, Дундгой, Өмнөгов, Өөр хангаан зарим сумд Баян хонгорын наацхан сумдаар явж тоглосон доо. Тэгээ нийтдээ бол би өдөр нэг тэмдэглэл хөдөлдөг байхгүй цэцэрлэгийн хүүхдийн доо эрхлэгчийн утас бас бүгд над байгаа. Бүх километртэйгээ дараа хожим хойно эн чинь миний театр улам шилээд үлдэн ш. Тэгэхэд тэр одоо түүх хоёр өвөм хоёр яаж явж явж түүх болоод үлдэн баримт бичиг олно. Тийм учраас тэр хүмүүс рүү магадгүй тэд нар тоглоод явах бол биднийг орлоно. Тэгээд одоо тэр уцаа тийм цэцэрлэг тийм уц дарганд тэгж ингээд уцын залгана. Тэр арга зүйчийн уц байж байгаа. Хоёр хоёр уц тэмдэглэж авсан байхгүй. Тэгээд нийтдээ бол 10 мянгаар хөөхтүүлчихсэн юм. Аа тий. А зүгээр өмнө би нэг зүгээр үндсэн телевизээр гарсан тэр үед бол 8 мянгаар хөөхтүүлсэн. Одоо бол 10 мянга гараад тий 300 гарын одоо 352 удаа тоглолт хийгээд байна. 2 жил явцсан тий 2 жил явцсан. Та мундаг юм аа. Өнгөрсөн биз дээ. Би бас нэг сони багаар байдаг сони юм юу вэ гэхээр одоо сонирхолтой зүйл нь эчин ороо гихч маань өөрөө хөгжимч мэрэгчлээ. Жүжигчин биш. Тэгээд сая сүүлийн 2 жилд та тэрнээс өмнө юу нэг ингэж жүжиглж юм үгүй юу? Байхгүй тий. Өрөөсө жүжиглж байгаагүй. Тэгээд өрөөсө Малзаада театр ингээд байгуулагдаад байхад яахан гэр бүлийн театр юм чинь тэгээд зайлшгүй л одоо тоглохоор бодоод тэр шүлгээ чэйжлээд шүлэгчилсэн юм штэ зохиол нь. Тэгээд чэйжлээд дөрдөө ороод. Одоо жүжигчний суур мэдлэгийг болоод та одоо угаасаа энэ чинь хөгжим хөгжлийн онцруу төгссөн хуучир хөгжимчин хүчрийн дөөжийн чуулгад насаар ажиллаж тэтгэвртэй гарчихсан. Тэр одоо тэтгэр тараад 10 жил болж шүү дээ тэр чинь. Одоо тэр чинь 70 өчтэй шүү. Тий. Тэгэхээр зэрэг тий энэ чинь одоо өөр хүн оролж идэв ш. Мэдээж яг одоо өдөр шингөө хэлж зааварлаж ясаар бол одоо тэгээд энэ чинь одоо энэ чинь гол дүр чамд ерөөс дард орно. Чам ерөөс дард орно гэж байдаг. Нөгөө хоёр нь юм идэж явах юм олж нэгэ явждаг эн чинь урд үлдээл нөгөө араар нөгөө аарууд өрмөн хулгай хийж иддэг байхгүй юу. Тэгээ сүүлд нь тэрийгэ буруутгаад би тэгсэн миний буруу шүү би идсэн шүү гэж ойлаад найзуудтайсаа өөчлөлт гуйгаад тэгээд эвтэй сайхан найзацгаа сайхан найзууд боцгоо дахиж юм алдаа гарах шүүгээ дуугаа дуулаад бүжгэлдэг байхгүй. Энд чинь бас одоо хүний юм хэлэхгүй авч болохгүй гэсэн утгаар. Тийм хүмүүс сурж байгаа. Тийм одоо тахин зангаас нь суулгаж байгаа хэрэг шүү. Тийм нэг дураараа. Одоо надаас илүү тоглоно. Би чи баг дагалдан жиш маягтай. <laughs> Тийм. Тэгээ одоо сүлдө хичээ заахаа байсан. Чаа намайг заагаа чи тэгж тийм нь буруу хэллээ шүү дээ гэж. Тийшээ хараа буруу зогсчих. Үнэлгээ харьцаа чинь буруу байдаг шүү дээ. Одоо их онцроод ирэхээр ингээд одоо багшигаа загнаа тийш өмчлөв. Цоолчих юм байна. Тэгээд ямар гоё юм бэ. Тэгээд би бүр тойроор бахархаж байна тий. Тэтгэвртэй гарлаа гэд ингээд зүгээр суусангүй тий. Тэгээд тэр тусмаа үр хөвгтүүдэд хүүхдийн хүмүүжилд хамгийн эрэгтэй ямыг одоо ингээд бүр сонгож аваад тэгээд тэрэн дээрээ бүр ингээд судалгаа хийгээд тэгээд Google дэнүүд ингээд зарим нь өөртөө хийгээ, зарим нь хүнээр хийлгүүлээ. Өөртөөсөөс хөрөнгө оруулалт гаргаад ингээд явж байгаад нь бүр хувьяасаа маш их баярлж байна. Тэр олон үзсэн хүүхдүүдэд хүүхдүүдийн өмнөөс баярлаа гэж хэлмээр байна. За тэгээд э, танаас би асуумаар байна. Зөндөө ингээд хүүхдүүдтэй уулзалдаа тоглоод ингэхэд одоо хамгийн сэтгэлд үлдсэн тий? Одоо хүлээж авсан ч гэдэм үсгүй болвол тэрийг тоглолцоод ингээд Гэт нэг тийм одоо ингээд эргээд бодохоор чи нөгөө бит хоёрыг хийж байгаа юм чи үнэхээр зөв юм байна штэ гэж одоо мэдэрж авсан тэр нэг юугаа хуваалцаач За тэр хүүхдүүтэй ингээд тоглолт хийгээл дууссны дараа хүүхдүүд бол өстой яг цагаан цаас шиг үнэнхээр гайхалтай. Тэдний дунд орхтол тэгээд ерөөсөө маш их энерги өөрөөсөө цаанаас бүр тэдний тэр ингээд хараад ингээд тоглож яхад тэр инээс нь тэр үнэнхээр тэр дүрийг бүр ингээд баярлаа тэр хүлээж авж байгаа гайхалтай. Тийм учраас бит хоёр бол дэстан нэрэ үнэнхээр одоо өөртөө яг хөгчг. Аа шүү ингээд хөөрөл баярлаад тэгээд нэг хөгтүүд чинь э, тоглолт дуусчаад тсний дараа эмээ эмээ дараа жил өвөөгөө дагуулдаад ирээрэ гэж хэлдэг гэд бод. Тийм. Тэгээ ямар гоё тоглож байна. Өвөө таастаа мундаг тоглосон шүү гэд бүр бичлэн хөгтөөрэ баяр хүргэн хөгтүүдээс яг өөртөө сэтгэл бодогдсон тэр юм шууд ярддаг. Одоо нэг хөгтүүд аюу чөлөөтэй болцсон байна. Маш чөлөөтэй. Ерөөсө тэгэл би чинь нөгөө эсрэг дүрийн болохоор зэрэг намайг ингээд тоглохоор би нилийн хідэн хөөхтүүдэд бүр ингээд гар хурууга маажуулаад би нөгөө дүүчин та ямар муухай чон вэ? Яахлаараа зэрэг энэ ийм муухай зан гаргаж байна. Наа чи ёстой таалагдахгүй байна муухай байна энэ төр гэдэг. Зарим нь бүрийн гарын маань мааж байна. Хүүхдүүд дунд ороод тоглоод байгаа шүү дээ. Тоглодог байхгүй юу. Тэгээд дараад нь тоглоод дуусныхаа дараа ингээд гуглтэнүүдэд барай өөртөө дунд нь ороод зураг ахуулна. Тэр бол үнэн хөөрх хүүхдүүдээс гайхалтай. Нөгөө юугээр одоо эхлээд бол нөгөө цэцэрлэгүүдээр тоглосон гэдгсэн дараа нь ингээд нөгөө хөдөө орон нутгийн хүүхдүүдээр тоглосон гэсэн. Тэгэхээр тэр дунд энэ хөдөө орон нутгийн жоохон анслагдмал тэр хүүхдүүдийн дунд хүмүүжлийн ч гэдэг юм уу эсвэл харьцааны ч гэдэг юм уу одоо тэр амьдтыг харж байгаа өнцгөн ч юм уу ялгаа байна уу яг л адилхан байна уу За ерөнхийдөө хүүхэд л хүүхэд юм да. Тийм хүүхэд л хүүхэд юм. Яг нэг нь өйдөө нэг нь хот гэж байгаа боловч яг үзэхээрээ бол ерөөсөө тэр яг дотоод сэтгэлээр орхон эмоц нь бол ерөөсөө яг яг адилхан. Тэгээ дараа нь бүр бодол олцсон. Тэн дотор ойлоо зогсож байгаа хүүхэд байна. Яг гөр нөгөө чоныг айгүй муухай гэсэн. Чон ч нөгөө мазаалаа идсэн гэж гүжирчдэг байхгүй юу? Би идээгүй мазаалаа идсэн гэд ингээд. Тэгтэл хүүхдүүд бүгдээрээ босоод үгүй чон идсэн чон идсэн гэх Яасан худалч чинь та нар мацаалагаас айсантай маш худлаа хэлж дээ та нар. Миний эцсэн шүү дээ үгүй гэд босоо бүр юм угаа цохоо. Цохоод бүр дэнслээ. Шудраг үйлэн тэр ямар мондөг байноу те. Хамтраад орчих. Тий. Хамтраад бүр ингээд ордохгүй. Тэгээд тэр чинь мацаалаа ингээд хавханд орчдөг байхгүй юу? Тэгээд хавтаага ингээд хөрх ингээд завцаа ингээд гараад ирнэ тий. Тэгээд нөх нь ингээд чам салгаж өгдөг байхгүй юу? Наа чи би ингээд салгахаар гар хавччихвэл яах вэ? Би гаргуу болчих шүү дээ. Тусахгүй. Тэгэхээр нөгөө 90 90-с үлдэн чи яач вэ гэд аа тийм биш тэгээд нөгөөтөө авардаг байхгүй. Аврахдаа нөгөө чи бас эвийг нь олохгүй салгаж чадахгүй учраас мазаалаа байгаагаа аварцгаая. Маш хурдан тусалцгаая. Аливаа хүүхдүүдэд гараад туслаараа гингүүч дэрх гад босч ирээд нөгөө ахвач зүгээр халтаас нь чагаагаад юм эрзэнэ авах л да. Хилчил ийцэн болохоос тэр чинь ингэж мөрөөлж ингэж жагаад аваад мазаалаагаа аваад тэгээ нөгөө мазаалаа аврах цолоор өргөмжлөгээд баяр хүрчээ. Нөгөө хүүхдүүд чинь нөгөө жүжигтэй орж тоглоо. Тэр цог ороод угаасаа найруулгам тийм хийсэн учраас их гой хүлээж авдаг тийм. Ямар гоё бэ. Тэр уур амьсгал нь таны ингээд ярин гочроод ингээд мэдээ. Тэгээд чи ингээд хавхыг үүр тусдгай, хаягдл төмөр тушаацгай, мазалаа баагаар аварцгай, маш олон болгоцгай, эрвсээ илүү анхаарцгай, ихрлүүж олон болгоцгай. Чи сая юу гэлээ? Буу зевсгээ хаяа. Буу зевсгээ хурааж, бултолноороо жаргацгай, цөмөн бөмбөгийг устгаж, цөлийг хангаа болгоцгай дуулаа болгоцгай. Аа яа. Тэгээд энэс илүү яаж хэлэх вэ? Би хэлсэн шүү. Уу та энийг өөр хаа бүгэ зохиосон уу? Тий. Тэгээд ингэж байгаа шүү дээ. Нөгөө нэг буу зүсгээ хаяа энэ төр гэдгийг хэлээгүү дуулааг байж байгаа хүүхдүүд. Наад бууга хаяач. Бууга яагаад юу? Тий. Чонч буу байгаа. Буу үлсэн цугандаа амчуулсан ингэж ингэж тэгээд тоглоод байгаа. Нөгөөдөл нь буугаар тоглодгоо. Тэгэхээр чин тэр бууг нь хавилж байгаа. Тэгээд дээрээс нь дэвшлээ. Дэвшлээ бүр ингэж дэвшлээ. Тэгээд жаргацгаа гэж байгаа тэгэхээр ч одоо яах юм бэ? Инхээс өөр арга гаргахгүй. Хүүхдүүд юу юм? Хүүхдүүд босоод бүгдээрээ хамтдаа бүжиглэх хүүхдүүд тайзан дээр гарч ир босоод бүжиглэх. Тэгээд бүжиг. Ястаа бүгдээрээ бүжиглээд ингээд ямар гоё гэсэн нөгөө. Ястаа кайф айгүй кайф авдсан шүү дээ тэндээс чинь. Ямар гоё. Зүгээр хоёр ингээд нөгөө энэ ярьж байгаа энэ эмоцоос л тэр хүүхдүүдийн энерги мэдрэгдээд байна л та. За баярлалаа. За энэ ресторан маань өөрсдийн нөгөө нэрийн салаадаараа бид э, биднийг одоо дайлж байгаа. За. За. Энд юу гэдэг нь нэртүүлээ? ресторанныхын нэр нь хараа. Wine Yard. Wine Yard гэдэг ресторан байна. Wine Yard гэдэг World Wine гэдэг шүү дээ. Одоо Монгол зөндөө олон винонууд орж ирсэн газар. Тийм. Тэр газрын ресторан. Дараа ил тогтоо ирж орно. Корона зогсохоор. Богдны матнарнаас Үдчин гэрээ хүртэл хатж луунд халтарч хайрын хөлөө гэмтэж хөлөө унжуулж хөлсөө туслуулан байж идэх юм болохоор эргэцэн өдөржин явдагдаг Ямар гэчи залхуутай өдөр тарва. Явхаа ер нь бали байж ядарч байна яр шиг цаашаа. Явдал ирлээ зогсоо. Бишгүй ядар зүлдэрлээ. Би ямарын харай байж хөлөлмад хатсарч хөтөн нойтгч их үзлээ. Ирэх өглөөс өмнө энэ биеийг жаахан амраа гатхай байж, эстэг вэш, эрсдэлд орж, элэг бөөрмөнд өвчөж, эмлэг твтж мэдхэн Дандаа шудраг байна гэж юу байдгийм? Далим гаргаад нэг сайхан амар атхыг байж. Осон осны томыг ойлггүй мазаалаа иддэгдэг. Идэх юмны их шиг ирвэс бас л иддэг. Би я жоохон нөө би эргэтэн маань муудах янзтай. Дандаа шудраг байна гэж юу байдгийм? Далим гаргаад нэг сайхан амар атхыг байж. Унтнаа. Одоо тэгээд ингээд хоёр маань бас ингээд зарим нэг хүүхдүүдийн нөгөө төрсөн өдөр дээр очиж тоглож тоглосон гэсэн. Тэгээд нэг тайз майзаа ингээд авч явахд хүртэл айгүй эвтэйхэн авсаархан юм байна те. Тэгээд энийг одоо та өөрөө бас бүгдийг гараараа хийсэн. Бас мундаг байна. Би л бодож олсон юм л да тий. А тэгээд хэрвээ одоо магадгүй нэг одоо хүүхдийн төрсөн өдөр ч юм уу эсвэл одоо ингээд нэг ингээд хүүхдүүдийг баярлуулыг гэвэл та бүхэнтэй яаж холбогдох вэ? та нэг тэр нэг холбогдох эргэх холбооны юугаа бидэнд нэг хэлээч. Тийм, Мазала театр гэдэг пэйж хуудсан. За тэр пэйж хуудсан дээр бол миний одоо Юнтелийн хуудс юу Моби хуудс хоёр байгаа. За тэгээд над нэрийн хуудс байдгийг. За тий, тий хэмтэр олоод авч болно. Тэгээд бид нар олон төрс өдрөд очсон. Шангрилад очиж тоглож байсан одоо томхон газруудах юм бол тий хүүхдүүдийн төрс өдөр чинь том сюрприз болж байгаа байхгүй юу? Тий хүүхдийн театр иччихээр бид бөө юм болол тэгээд хүүхдүүд чинь ингээд цуглаад тэгээд таны энэ импүүзер ингээд бүх бүгд театр тэр чигээрэл явчих шүү дээ бүгд ерөөсөө тэгээд жижиг хөвчний нөгөө мик энтертэй тэгээд амар энэ нөгөө багийн дотроос чинь нөгөө ярих чинь тэр чинь зүгээр асуудал байхгүй тэгээд Тэгэд хоёр маань ингээд хоёулаа л явчихв. Одоо бол хөдөө явахдаа бол хоёулаа явчихсан. За хотод бол яг төвс өрн газар охин маань ажил заавал байж бол дуудаад дуудаад тоглолчин. Тэгээ мазаалаа болчин би ирвэсэн ч юм уу. Бүтэн тоглолт дуусна л да. Тийм. Ер нь ингээд нэг тоглолт хэдэн цагийн хөтөлбөр үүдгийг. 35-аас 40 минут болдیں۔ За тэгээд юу сургуулийн хүүхдэд арай урт тоолдیں۔ 45 минут. Тэн дээр нь юу нэмэгчдэг вөхөр зэрэг өнөө газ маз үнэрлдэг тэр заваан тий PC тоглоод байвал цан характер чинь өөрчлөгдөн тий одоо тэр муухай ааштай болдог хэрцгий болдог үнцэн зам чинь биш болдог тэрийг болоорой гэдэг одоо нэгээс санаагаар дугаар ангийнханд одоо зүйлхэн тэрийг оруулцдаг баггүй. А цэцэрлэгт очиход тэр чинь хүүхдэд PC мэсэ тэр жоох юм чинь утсаар толгоцож ойлгохгүй шүү дээ. Тэгээ тэгээ тэрийг хасаа явчихдаг. Ингээд Энд хоёр вариант төр гэсэн үг шүү дээ. Тийм байх. Тэр тухайн насны хүүхдийн онцлог төр. Одоо манай чи асуудал байна шүү дээ. Одоо тэр утсаар одоо дамтцсан хүүхдүүд байна. Энэ шар хатанд хөлт эмчүүлээ сэтгэл зүй. Багш нарыг санаа зовоож, эсэг эсэг санаа зовоож. Тэр чинь одоо болиулээ. Тэг гаасны асуудлаас мэрсэр гардыг мэдэнтэй. Тэрийг болохгүй тэр чинь өөр зориулт юм энэ гэдгийг. Энэ чоныг чи дандаа ингэж одоо писи тоглоом сургал пижгэнтэг бууддаг осон шүү. Энд чинь буруу энэ төр гэдэг юм. Одоо би энэс хойш тийхгүй. Энэ чинь автомат барих. Автомат хоёр ижил бууг нэг нь ийш нь харуулаад нэг нь ийш нь харуулаад ингээд скотчдсан байдаг байхгүй юу. Тэгээ энэ хоёр гохын шин дарахаар хоёр амаар гал ингэдэг байхгүй юу. Аа бас нөгөө хоёрыг хоолнд явцсан хаагур юм нь хулгай хийж зөвшөөрөл авч идчих. Тэгээ нөгөө төхөр тоглоддог байхгүй юу. Тэр нь сургуулийн хөөхдөд. Тийм. Аа ямар хөөрхи PC тоглоод байгаа болохоор пичгэнд буудаад байгаа юм. Чиний энэ ингээд дамжаад ингээд ааш маш эвдэрдэг байгаа чинь тэрнээс болж байгаа гэж бүгдийг нь хүлэн зөвшөөрөл дахиж чи тэхгүй тэхүү тэхгүй би одоо баярлаа. Эвдээ сайхан найртай амьдэрцгээе гэж бууж өгөөд. Тэгээ гуруудаа тэрврээд толгын гурван чулуу шиг точтой хамт амьдрийгээ дуулаад бичээд. Йоо ямар гоё бэ. За хэд хэд хүртэлх насныханд ер нь Нэгээс 5 дугаар ангид. Аа нэгээс 5 дугаар. За за сайхан одоо одоо нөгөө өглөө болж байгаа учраас бас нэг юм хөнхөс салаад идчихээл гэж захиалсан байгаа. Тий. Барыг эдний салаад нь хоош өгдөө. Тийм байна. Э, сая ингээд та хэлсэн шүү дээ. Одоо ингээд Хүүхдүүд энэ цаг үед бол PC донд чинь. За тэгээ нэг гар утстай нөхрөлж чинь. За тэгээ ингээ давс маус иймэрхүү юм хэрэг баг хэрэглээ. Чихэр идүү шүдчин өвдөн эдэргээд ингээ одоо л яг энэ хүүхдүүдэд асуудал болоод байгаа юм яг одоо энэ сайхан дөрүүдээр дамжуулж ойлгуулах гад ингээд хичээгээд шүү дээ тий. Тэр энэ проблем болоод яг энэ 21-р зуунд одоо гарч иж байгаа хүүхдүүдийн проблем гэж хараад байгаа байхгүй юу? Яг зүгээр цаг үедээ таарсан. Тэр таныг баг байхад яг энүүтэй адилхан таныг хүүхэд байхад яг юм та бүхний дунд ч гэдэг юм аав ээж нь яг юун дээр анхаар тэгин гэсэн юм яг юу байсан бэ? Тэр үед бол одоо нөө кортик гэдэг тоглоом тоглодог байлаа тий. Кортик гэдэг одоо нэг гахаа гэж тавьж байгаа тэр ингээд за маадаг гэдэг бөмбөр тоглодог нэг орсоос басна тий. Тэвэг тоглоно. Амьгтажүүд нь дээс шахтаа гэдэг нэг юм дээр ингээд тий. Тийм л одоо нэг гарын 10 төр тоглоом байлаа шүү. Тэгээд ардын уламжид шаамагаа тэр одоо эвлүүлдэг барьдаг бол байсан. Тэгээ бид нарыг бол тэвэг тоглож жоохон дургүй байдгүйсэн. Аа. Аав ээж одоо бөөрөнд юм уу тэгдэг ингэдэг дөргөлд авдаг энэ тэгээ. Тэгээ бид нар ч одоо тэгээд нуугдаад тэгээд муудсан хүн байхгүй. Тэр ер нь яг зүгээр тэгж өсөрч ингэж Монгол, Орос, Солонгос нэг дарддаг шүү дээ. Нэг том ята шүү дээ. Тэг тэглээгээд нэг муу юм болсон бол миний найзууд дотор байхгүй. Би бол улаан төвөгчин байсан юм шүү. Ярих юм байхгүй <laughs> гэж өвлжэн дотор ороод эзгүй өвлжэнд ороод тоглоно шүү. Өдөржин тэр үеж өшгөлөө шүү. Тий. Яг хөдөлгөөн төрч бас нэг талаараа тий. Дасгал болоод дасгал тий болж байгаа. Зүгээр яг ер нь тэрийг бол их хоригддаг байсан. Тий. Бусд нь бол гайгүй дээ. Тэгээд дандаа бөмбөөр тоглож гэн тий. Тэр гахаа цохих юмсч бас хүний нүдний хараа мараа юмны баримжаа баримжаанд хэрэгтэй учраас тэгээд дундаа орж тоглох гэдэг нэг дунд нь хөгтөд орж хоёр цагаан ондог штеп. Тий. Тэгээд оноо дээр хасагдаад байдаг. За тэр гарамг тоглож байгаа дундаа суулгаж байгаад ингэдэг юм дүү. Тэгээ хөл өмг байна Мэртэйчүүд би бол одоо хөлөн бүү бол одоо одоо миний энэ өвдөг энэс доош яваад нэл сорь байд шүү дээ. Бүр дээр үед чинь хамгаалж байхгүй. Тийш дээ. Яг л яг оргиороо тоглож. Орсын нөгөө жинхэнэ бүүзээр аваачаад өсгөл хайчин. Аа. Цосноо аваачаад харин шүү дээ. Тэгэл одоо. Тэгээ нэг хотлоо шороо мороо төрхөн тэр үеч бүдүүл өгсөн шүү дээ. Тэгээ шалмурцгаа шороо төрчих. Хар шороо төрчих чинь эндэр гээд төрчих. Тэгэл бууц мууцхан төрхөө тэгэл. Тэгэл яваад тэгээд. Аа сони юм а те бид нэрийг жоохон багт гэсэн яг адилхан байсан мэн те тоглоом нь тэгтэл одооны хүүхдүүдийн тоглоом шал өөр болсон те одоог шал өөр одоо чинь шал өөр одоо л сууж тоглож байгаа ч гэсэн марилэг хүүхдүүд их болж шүү дээ тэр нэг би нэг ийм реклам үзчихсэн шүү дээ одоо ингээд рекламын эхэнд нь ингээд хүүхдүүд хөлбөмбөг тоглоод бүдэрж унаад яг ингээд хөлн шалбараар тий Тэнгүүтээ ингээд хөөцөлдөж тоглож байгаа нэг нэгэ түлхэнгүүл нөгөөдг нь ингээд цементэн дээр амар чанга унаад тэгээд нөгөө ингээд гадаа гүйж агаад хөөцөлдөөл би бин рүүгээ нөгөө шавар шахаа шидэл ингээд ингээ харахаар айгүй их тэр хүүхдүүд ингээ би бинийгээ гимтээгээ тоглоод байгаа юм шиг. А тэгтэл дараагийн дүрсэн яасан чинь яг зурагтны өмнө нэг хүүхэд ингээ PlayStation тоглож байгаа байхгүй. Тэгсэн чи тэр текст нь юу гэж гарч ийн үг гэхээр таны хүүхэд одоо энэ тоглож байгаа таны хүүхэд илүү их эрсдэлд орж байгаа шүү гэдэг юм. Тийм шүү хэлж байгаа байхгүй нөгөө нэг гадаа тоглож байгаа хүүхдээс илүү одоо тэр PC тоглож байгаа хүүхэд илүү их эрсдэлд орж байгаа шүү гэдэг юмыг тэр реклам ингээ хэлж байгаа байхгүй тэгээд ямар сүрхий хийсэн бэ гэх тээ Тэгэхээр энэ одооны хүүхдүүдэд тэр эрсдэлд орох тэр бүх юмыг л энүүгээр ингэж ойлгуулж өгөөд байгаад л тий тэр тусмаа ингэж жүжигчсэн хэлбэрээр юм зөөлөн хүчийг ашиглаж хэлээд байгаад л яа төлөх хүүхдүүдээ одоо тэр хоёр ирэх болж байна Орондоо орж хөвтөвэз. Арааны шүс асгараад байна. Ачирсан юмын сонирх хивэж. Унтлаа. Ой ой ой ой. Ого. Тацаа. Оо би тэр ирлээ хөө. Та хоёр хүрээ дэрвөө. Оо тэглээх тэглээх. Хөш. Чихний төрлийн юм байна уу? Чихрээ. Тэ. Гүч чихэр яаж байдгүйч. Гүч чихэр хэдүүлвэ штэ. Шүл чин өвдөн, шүлс чин гоожин. Тэгээд шүл чин унчих юм бол хөөгдөж чамайг шүлхэ шүлхэ шүлхэ шүлхэгээд шоол штэ. Тийм үү? Найзаа. Чи давс битгий хийж байгаараа мэдв үү? Дангар тарган болдог гэж шүү. Хүү тийм үү яана. Хор тавдрыг чинь байна штэ. Давс л одоо давруулаад идэг гэж шүү. За юу? Яана. Одоо чихэр чипс хатаас юм шиг тэр битгий хийж байгаараа за юу? Мэдлээ наадуудаа. <laughs> За за за. Идэж яха болио. За я. Өдрийн хоол явах ингэж болцсон штэ. За. Одоо орооны хоолнд хэн маань явах вэ? Оо. Хөш. Хөш. Одоо тэгээд хоёулаа дахиад явна да. Дахиад оо. За за, миний найз өвчлөө зодонтой байгаагаараа гэртээ сайхан амраад хөвчихээрээ заа юу. За тийм ээ. <laughs> Миний хоёр найз. Ацаадай. Хоёул явъя. За ёо ёо ёо. Миний хоёр найз хурдан яваад ирээрээ. Би өсөж. Бацаа, чи өсөж сайхан ингээд амраад гэртээ хөвчихээрээ заа юу. За, тгий тгий тгий. Ацаадай. Ёо ёо. Баяртай. Баяртай. Зоо зоо зоо зоо. Би таны энэ нөгөө малгааны энэ дээдлийн юуг л бас асуумаар байна л да. Энийгээ таны гоё тайлбарлаж юу хэлээч чинь. 1911 онд Богдант Монгол улс байгуулагдаад Манжин тэргүүлэгчдийг нутгаасаа хөөж гаргаад тэгээд одоо тав яама байгуулад ингээд Монгол улс анх удаа бие дааж одоо нэг улс олж тамга тэмдэгэ хийсэн тийм. Тусгаар улс болсон. Тусгаар улс болсон байхгүй юу тийм. Тэрний 1911 оны тусгаар тогтнол гэсэн. Энэ угаасаа хуучин Монголоор тусгаар тогтнол гэж бичсэн байгаа. А тэрний хуучин тоонууд нь бол 1911 он гэж байна. Тэгээд 21 онд ардын хувьсгал ялсан байна шүү дээ. Тэр тэрний өмнөх анхны тусгаар тогтносон чинь богд хаант Монгол улс байхгүй юу? Тэрний тэм тэнд. Тэрний тэрний тэмдэг байх нэ. Тий, тэгээд би тэрийг э, Та энийг өөрөө ингэж яг малган дээрээ юу яасан? А би зүгээр энэ чинь өөр зориултын э, шүү дээ. Би л гэж одон байхгүй юу? Аа. Одон. А би яах юм чи одоо ингээд атга атсаа авчаад хүмүүсд авдрандал ийдэх юм. Би одоо хэзээ гаргаж байгаа одоо наадмаар нэг зүйл юм шиг байгаа. Би бол ингээд байга зүг явж идэх байхгүй ингээд. Давгаан дээр. Давгаан дээр зүг. Би чи юу буруу юм би доор зүг дээр зүг шүү дээ. Би энэ нам биш үү? Тэгээ Монгол улс усаад гэсэн 11 он хинч буруутахгүй шүү. Тий. Та хачи юм зүг жоон гэж хэлэхгүй дээ. Тий шүү дээ. Илчлөөгөө хэдэсэн. Цагдаагийн нэг тэтгэл гарсан офицер гэж үзээд байдаг шиг байгаа. За Заримдаа бас ингээд шалгалт малгалтын хад чинь ингэчд явуулчихдээ шүү. Тэр чинь тийм цагтаагийн тэтгэрээ өнгөж удаа. Цагтаа чинь үдээлж өрөөд байж идэг шүү. Тийм. Тэр таны тэмдгийг харчаад. Тийм. Тэгээ би нэг жоохон ингээд цохомор болдог. А зарингуудад А ясч яваад. Нэг чинь цагдаа нэг дарга байж байгаа тэтгэвртэй гарцсан хүн байна даа гэж боддөг юм уу? <laughs> За яшиг настай хүнээр яхан гэсэн юм уу? Хэд хэдэн тэмдэг бол байсан. Өө за за. Бид ч намаар л явж байсан л да. Янз бүрийн амуу юм гаргаагүй явж байсан. Тэгээ манай Мазала театр бол энэ Мазала ба түүний нөхөж жүжигэд тоглоод одоо 2 3 програмаас гарсан баа. Пороро Монгол зочилсон гэдэг. Одоо тэр онгоцоор Монголд ингээд ирээд ингээд буугаад тэгээд пороро гарч ирээд тэгээд одоо говь Мазалатай тааралдаад биенээс айгаа цочод ийм тэгээ хөөх ингээд бас нөгөөх нь солонгос дуугаа дуулж өгнө. Эдгээр нь Монгол дуугаа дуулж өгнө. Жураа мураа бэлгэ мэлгэгээ хийж үзье. Манай хүмүүс ямар авьяастай юм бэ гэдэг. Би очиж нөгөө үпи мүпи нөгөө минжсэн найзуудтай очиж хэлнэ. Дараа дахиж ирнэ гэдэг ингээд говийн нөгөө харам мармаг нөгөө тримнуудаа чинь танилцаад гөрүүлгүүгээд энэ юу матруу жижигсэн матруу энэ гэдэг нөгөө хөө эн чинь бол гөрүүл гэдэг юм аа. Манай говьд байдаг шүү. Яг матршгийн тий айгүй жижиг мөртлөө гээд нөгөө буруу руу гайх. Тий буруу гайхаад Тийм маягаар ингээд бас тийм хөөрхөн юу аа. Тийм. Дараа нь 3 дахь жүжиг нь бол хөхөө гэд Монгол ардын үлгэр байдаг да. Тийм. Тэрнийгээр сэтүүлсэн хөхөө шууны домог гэдэг нэг хөөрхөн үлгэр бичиж дууссан. Гэхдээ одоогор юмнуудаа хийгээгүй. Аа зүгээр тавилт мавилт яаж оруулж гарах вэ? Яаж нисэх вэ? Энтрийг бүгд толгойдоо хийцэн. Тэгээ хүн чинь нэг хоёр юм байгаад борлуулалтын юм байгаад байгаа болохоор гурав дахь руугаа нэг заа яг тэгж байгаа тэгж байгаа гэдэг байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд нөгөө юуны Бродвей театр ч юм уу эсвэл одоо Францын том том за дэлхийн том том мюзиклүүд чи ингээд нэг том бүтээлээ тавиал тэгэл трийгээ ингээд хідэн үеэрээ ингээд театр нь ингээд сэлгэгдээл жүжигтэн солигдоод идэг боловч сая хавай төртөл тийм байсан шүү дээ. Чи ингээд нэг том ингээд мюзикл тавьсан байхад жүжигтэн солигдоод тухайн нөгөө юу нь болоод өөрчлөгдөв, тавилт юу нь бол өөрчлөгдөв. Тэгэхээр таны энэ чинь одоо хоёр жүжиг ингээ хоёр жил тоглож байна гэдэг чинь яг тэр Бродвей театрын дэлхийн хэмжээний тэр нэг юм систем Мазали театр дээр яваад байгаа байхгүй тий. За тэгээ хүүхдүүд маань ингээд бас дараантхан удахгүй хөхөөний домгоор сэдвүүлсэн бас нэг гоё одоо бас нэг талаараа хүүгэлдээ мюзикл юм биш үү? Дуу бүх бүжиг мүжиг бүгд явж байгаа тий. Дуулан бүжиглэн. Жүжиглэн. Би бол ингэж бодож байгаа юм л дээ ягаад хөхөө сонгосон бэхээр нэг нь хүүхдүүд бүгд мэднэ. Та нарын үеийнхэн ч мэднэ, өвөөмөр мэднэ. Одоо сүүлийн цэцэрлэг хүүхдүүд энийг бас мэдтiin байлээ. Бодгоо бор өвгөн хөхөө одоо энэ хэд нэг барва өвгөн энэ тэргээд бүх монгол үлрийг мэдэхгүй шүү дээ. Өөр ингээд нэг 10 мундаг үлрийг мэдчихэ. Тэрнийг гэдэг утгаар нь сонгосон. Дээр нь юу гэн ээжийг хайрлах тухай байхгүй. Тэгэхээр эн чинь том сургаал философи явж ш Монгол ардын. Тэгэд угаасаа үлгэр дээрээ бол яриа байдгүй. Зүгээр л өгүүлгээр бичсэн байдаг байхгүй ингээд одоо тоглоом хаяад байдаг ээж нь гомдоо түүгээд яваад байна гэдэг текст диалог байхгүй гэсэн. Тэрийг өөрөө яриаж болоо Тэгээд нөгөөдөл нэр өгөөд эдэмхий уйламхаа залхуу ур болгоод биений тэгэд дууддаг. Нөгөөт нь дандаа юм л өвшигэл унтчихийдэг. Нөгөөт нь болохоор айл би өсөд ч тийгээ дандаа юм гэж яддаг ийм болгоод тэгээд яасан баггүй. Тэгээд мөн чинь чинь одоо жишээлбэл болдгоо борог нэг ягаад одоо хүүхэлтэй болгож болдгоо юм болно шүү. Тэ энийг тэгтээ мэдээж энэ бол одоо хэддгээр зуундын мэдэхгүй дээвөө зохиогдчих. Өнөө цаг үед тааруудад яагаад тэр одоо зас цаажирж болно ш. Зөндөө олон хүүхдийн зохиолч нар байгаа ш. Сэдвэн авч болно ш. Тий. Энэ чинь дэлхийн жишг ш. Угаасаа тэр сэдвүүлээд хийдэг зөндөл баг ш. Тэгээ тийм маягаар өнөө цаг үед болдгоо борог нэг уншихад хүүхдүүд тэр болгон баясаад ямар гоё юм бэ гэдээ ахгүй ахгүй нөр уншдаг үлгэр учраас тэгэхээр тэрийг чинь үйл хөдлөлт оруулаад яриаж уул чинь гэсэн үг байхгүй юу. Тэгээгээр чинь Тэгээ хөөгдөө болгочихсон бол хүрхэн их байхгүй. Тийм ус Монгол ард үйлгэр бол чи ийм юм бод намд байдаг үстэй чи. Тэрнээс л одоо таар тохирхыг аваад өнөөгийн энэ компьютер юм оруулдаг юм уу, тэр хэллэгийг оруулдаг юм уу, цагаа буруу зүйл зарцуулаад байгаа, өглөө сэрч өгөхгүй байгаа, цэцэрлэгтэй явж өгөхгүй залхуураад байгаа. Одоо ийм жоохон хөдөө хөдөө хаанууд тэр битгий явж явах нэг айл байсан. Ээжийн гар утсыг авцсан хариу гэж явах юм уу? Гэхдээ тэгээд тэр нь 90 100 мянга энэ тэр бол. Тэг би өөр зарим юм яадгүй ч чаддгүй ч тэтгэх юм ашигладаг байхгүй. Тэг чин тэр зүгээр ингээд ингээд ингээд хэд ингээд орчиж. Тэгээд нөгөө тэг гаргаад байна. Өнөөх нь авангуу тас гэдрэгээ пад гэж ширдгэн дээр тархиараа мөргөөд орилчиж шв. Нэг бодлын энэ бол айгу дургу хөрмөч юм шиг. Нөгөө бодлын бол тэр хүүхд тэг давтчих шв. Тэр юуроос аавч ээж айгаад орилгоос нэг өгчдөг. Тэгэхээр нэг хэсэгтээ нөгөө ард байгаа цайн байгаа хоолоондоо хийс үгөө хөөрлөлт нөгөөх нь ингээд сууж байгаа учраас ойрлж ойлгохгүй. А нэг талаар саатуулж бол нөгөө талаар бол тийш тарих мэдрэлийн системд одоо утсан муу тал ойр тавьж унтчих битэд иргэдэ байлгаж ялангуяа одоо зайн дуусч байгаа үед бол утсууд их хор ялгаруулдаг. Тэгээд одоо шинжилгээ нотлоод яриад байгаа үстэй энэ чинь тийм смарт утсууд одоо муу байна гэд. Тим учраас энэ чинь мөн тэгдэг хүүхдэр болгоод одоо нэг үлгэрийг ингээд орилоод авахаар л орилоод өгчгөр л дугуй очоод өгсөндөө биш үнээр. Манай ах дүүний хүүхдүүд дотор ч юм байна. Тэр мэтийг ингээ хүмүүжлэр өөрөө хэлээд айж мааж тэгдэг хүүхд нэрэ муухай юм байна. Би болох ёстой юм байна гэдгийг суулгаж өгөх ёстой л гэж бодчих. За миний хард асуулт за. Одоо нөгөө <clears throat> зөндөө олон хүмүүс ингээд одоо найзууд маань ингээл ярьдیں۔ За ингээл гэртээ хүүхдээ хүмүүжүүлж хүмүүжүүлж байгаа л эсвэл ингээл цэцэрлэгт нь ингээл юм за зааж байгаа л эмээ өөдөр нэг авчи тавингууд Тэ нэг ирэх юм болоолаа эрхүүрээд ирдэг нөө хамаг заа сурсан юм а мартаал эрхлээл имэнс төгсөн болгоны нөгөө зөвшөөрөөл ингээ ядаг учраас хам юм а мартчихдаг энэ төргээл хүмүүс ирдэг. А зарим нь болохоор эмээ өвөө дээр хүүхдтэй болохоор харин ч бүр хэрсүү болдог. Маш сайн юмыг сурдаг, илүүдтэй юмнуудыг их сайн ойлгодог болдог малдаг гэж яриаддаг. Энэ тал дээр та хоёр маань юу гэж боддог вэ? Ер нь эмээ өвөөнөр ямар байвал зүгээр юм тий? Тий, ер нь бол манай монголчуудын одоо уламжлалтай онцлог юм байна шүү дээ Америк юм уу одоо тэр Герман мөрөө Европын өндөр хүчтэй орнууд бол тэгж ах トゥ усыг хамаатан шиг юу одоо ерөөсө байхгүй. Одоо магадгүй би солонгос болгос явж үтсэн юм шатад матад бас л тийм юм шиг байна. Азийнхан бол арай дээр бахар да. Гэтэл монголчууд ч юм үхтлээ үр харам гэж өөрийн өсгчээд тэрний дараагийнх нь өсгөд бүр зарим нь бүр одоо ач хуц юу хол тэрийгэ үзсэн тэрийг нь одоо ингээд би харна авна гэдэг одоо тэнхэлтэй өгшөө хүртэл байна шүү дээ. Тэгээ ямар их хамаатансаг Юмд бол авээд ир. Нааш наваад аваад ир. Хоёрыг наваад ирээ гэл. Тийм. Юурээс залхуул хойш нь тавина гэж. Тэгтлээ барууны соёл чинь бол шал өөр. Арын наан сүрлээ, урзаалгүй үрлээ баяртай. Тийм. Аав ээж ядарлаа. Асрамжийн газар баяртай өөртөө гэртээ ингээд сууж. Манайд бол хизэн шүү дээ юм баг. Хөлийг хожиж өгнө гэж үг байгаа шүү дээ. Ээжийнхэн хөлийг хожиж өгнө. Тэг өгөхт нь додоогийн төвшнээ гэдэг бүр ингээд бүр өөрийнх нь бүр зориг болцсон. Тийм учраас манад асамжийн газар баг байхгүй байгаа ш. Одоо Ватсан бүргээд эс тооцол манад ч одоо 3 сая хүн төлөө асамжийн газар аймаг сумд байвал байхаа ш. Гэтэл хүүхдүүд нүсгээд хүүхдүүд нь ингээд хүүхдийг хараад ингээд энэ бол манай нэг давуу тал. Тэг барууныхны дэрэгд бол сайн жишг гэх юм. Тэгтээ Тэгтээ бас өвөө эмээнэр бас ухаантай хандах хэрэгтэй тийм ээ. Хүүхдэд эндүү эрхлүүлээд ирээдүйг нь бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Ялангуяа одоо бид чинь байнгын дэргэд байхгүй шүү дээ хүүхдээ. Тэгэхээр зэрэг энэ хугацаанд тэр хүүхэд ингээд дандаа өвөө мэдэр ирэхгүй шүү дээ. Цэцэрлэг сургуультай явна. Яг тэр ирсэн үед нь сайхан хүүхдээ энэ хүүхэд ямар онцлогтой хүүхдээ. Би бол дотор тэгж боддог. Миний ач зээнэр ингээд харахад янз янз л да. Зарим нь айгүй хөдөлгөөнтэй айгүй юу. Тэдрийн жоохон дарс хийгээд юм уу. Аа жоохон дууга тийм номоо энэ төрөг чинь одоо тэгээд ингээ ажиглаад ингээ харж байхад манай нэг охин гэтэл зураг зурх их дуртай. Юус хүнтэй ярихгүй ингээ чимээгүй охин. Тэгэхээр тэр нь миний хөө сайхан зураг зураад ингээ гой зурдаг шүү. Дандаа урам өгдөг хөөгдөг. Маш их урмаар ялангуяа хөөгдөдөг ерөөсө урмаар л тэжээж ингээ тусмаа улам л сайн хүмүүжил сайтай улам тийм л бодоод байгаа юм шиг санагддаг чи тэгж болохгүй чи ингээл гээд муухай үгээр хэлээд ингээл дээр янз бүрийн хэлээд хүүхдийг те ингээл сэтгэлийн жоохон гундаагаад тэгээд байвал хүүхэд манайхан дотор яг энэ дээр яг жишээ хүүхдийг эхнээс манай энэ сурахгүй тэгж ерөөсөө бүр ингээд толгойд ингээ хийгээд нөгөөд чинь би угаасаа тийм байна уу гэнгээ ойлгочих тийм манай энэ залуу энэ юм загаа тавь тэр нь арай дээр тэрэнд нь юм уншуулж гэх шиг ингээд тэр бол одоо их доош нээж байгаа юм шиг эцэг хүүд мэдэхгүй байна өө юм нар тий одоо сануулхад тэгж одоо харьцуулаад залуучууд гоё болж л дээ эрдээр үед бол энэ бол одоо идэрхий байсан дөө Тий. Ерөөс одоо их сахлахгүй хөгдөг бол одоо тэр дос энэ муус ор тэгээд толгой юу ярьж байгаа. Тэр тэгээд энэ лусан дэржийн энэ зэлгэр хөхөд энэ шоронгийн тав болно гэж тэрчлээ. Яа яа хөнгөсөн амар хөдөлгөөтэй дурсгүй. Юу гэж би гэрдээгүүрээ хариж ирсэн үнэн. Өвчний дээгүүр давхдаг байсан үнэн. Нөгөө тарав зурмны нүхэнд орчсон аргалаар ингээд амтэн ингээд тоглож ирсэн үү? Яаж бодуулч байгааг мэдэхгүй тарвч андар бодчихлаа. Тарвны нүхэнд ороод аргал урдаа ирсэн гин тэр зөөндөөс эхлэх гож ирсэн бэ. Тий гизэг хүсийн охтуудыг энэ тэнд уях сандалтай нь уях мэх тэр бол одоо энэ өхнө ардлын нэг товч коноп байдаг шүү дээ. Тэрэн дээр нэгэд арахч амар өвддөм байх шүү. Тэр үед нэг тийм товчтой энэ юу өмсдөг байсан шаас. Хөхөвч. <laughs> Тэрээс ардахгүй дарна шүү. Ингээд дараа нөгөө ч амар хөрг голын нуханд би одоо айгүй харамсдаг байхгүй урд зурж тэгж л өмөлж байгаа шүү. Тэгээ одоо тэгээ би тийм хэрэг дороогүй л дээ. Сайн аав ээж бас сайн өвөө болсон. Оо ямар маш гайхалтай өвөө. Яа зөөдөн айгаа хөгтдөг юм чиглэн. Мундаг өвөө. За тийм. Бас нэг одоо яста та хоёроос л яг асуумаар байна. Тийм нэг асуулт нь болохоор одоо аав ээж нар биднээс яг юу хэстэй юм болоо? бид нар ч гэсэн одоо хүүхдтэйгээр шүү дээ одоо жишээлбэл бид нар ингээд аав ээжигээ ээж хэлэл яг яавал баярлуулах юм болоо аав ээж биднээс яг хамгийн томор яг юу хүсч хард юм болоо сайн явахыг харах гээл яриад байдаг шүү дээ. Гэтэ яг сайн явна гэдгийг дандаа амжилттай баян тансаг амьдрах бол мэдээж биш байх гэж бодож байна те. Яг аав ээж биднээс юуг хүлээдэг юм бол За миний хувьд бол одоо хүүхдүүдээс э, юу хамгийн гол нь эрүүл мэнд. Эрүүл байх хэрэгтэй. Тэр хүүхдүүд чи одоо бүр 40 гарчлаа, 30 гарчлаа. Тэгээд жоохон яг жоохон юм шиг хэцэгтэй харагддаг байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг тэднийг эрүүл мэндтэй их сайн үр хүүхдэд сайхан хүмүүжүүлээд хоорондоо эвтэй оюутай, хүнд айгүй гоё хайраа өгдөг, бие биендээ хайраа өгдөг. Хамгийн гол нь чухал юм хайр хайр дээр л бүх юм үнслэгдэж түшиглж байгаа юм шиг надад санагддаг. Хүнд тэгээ нэгэн жоохон эвгүйх юм яадаг гэхэд миний хайраа хайр минь чи тийм байна шүү, ийм байна шүү гэд айгүй гоё хайрлал ингээд хүн ямар ч хүн гэсэн ерөөсөө тэр хайранд автаал шал өөр болдог. Тэгэхээр зэрэг эрүүлийнхээ хүсдэг, хайрыг хүсдэг, тий үр хүүхдүүдэд гоё э, гэгээл гоё хүмүүжүүлж яг энэ хүн амьдрах насанда хүүхдүүд маань э, ажлаа сайхан хийдэг, эх орондоо үнэн чудраг ажлаа сайхан хийгээ тийм ээ. Би биендээ хайраа өгөөд үр хүүхдэд гоё хүмүүжүүлээд тэгж явах л надад сайх. Нэг ихтэн баян тансаг тийм э, байснаас сайхан сэтгэлтэй тийм ээ Тиймэрхүү би бинийгээ хайрлсан тийм байвал сайхан тийм ч санагдаж. Миний гоё. Би нэг ном дээр уншсан юм аа. Аа. Жишээ тийм бол одоо 40 гарсан ч гэдэг юм уу одоо 50 өрч байгаа ч гэдэг юм уу хүн. Аргууд юм байна л. Тэгээ одоо тэрнийг одоо уугаагүй аавч ирсэн үү аав ирсэн аавч ирвэл ирж үү аав зүгээр ирсэн гэхэд бүтэн ойртой хондог гэж. А тэр э, одоо жоохон уудаг дуртай хүн байх нь шүү дээ хүн том хүн ч гэдэг юм. А тэгээд Харьхуучаад амиа одоо ингэдэг тэр шинэл ээж бол одоо унц чадахгүй. Их хүн тийм тийм одоо тэгэхэр чинь юугаар баярлуулсан дээр ээж одоо дагны хувцас палааж одоо тийм авч өгөн дээр вэ нү тийм хүн бол одоо тий тий бүтэн ойртой хамаасан дээр үү тий үргэлж нэг цэгээр нэг юмар ингээд дараад идэм биш тий ээжигээ тий ирүүлсэн болов уу хүүхдүүдээс насуна гэдэг чинь тэгэхээр эрүү сарвал бүтэн одоо өсөж өндөлт гаргасан эрүү сарвалаараа энэ хорвоог одоо биднийг байхад байж байгаа. Одоо явцсан хойно одоо мэдээж тэр хэвээрээ энэ одоо энэ хараад байж байгаа шүү дээ. Яг тэр эргэтэн юуч дутуу одоо гаргаагүй. Бүх юм аюун санаа одоо юу байдгийг чи бүх хуруугаар нь өвдөгш бай. Та л энийг одоо амьдралынхаа туршид одоо тэгэл тэргээр нь одоо энэ хорол дуусах ёстой шүү. Тэгээ янз бүрийн одоо хөдөлмөд тоглодог юм уу, морин дээгүүр эндээс одоо янз бүрийн амтлавчд амьд сүрэмд байх тийм үзүүлчгүүд ямар хайр юм байх вэ? Тийм учраас айгүй харамсан шүү дээ тэр бол хөхтэйч гэсэн баг тэр зүг рүүгээ харж тээ миний хөөд юм цаашдаа яамдаа одоо яаж юм яадаг ханил одоо зөв авчиагаас арай хаяа авчих байгаасаа гэсэн юм ингэж байгаа л хөтэй аних нь шүү. Тэгэхээр энэ бол их том сэтгэлээ юу байхгүй. Тийм учраас Тэрэнд л яж байгаа. Тэрнээс одоо ингээд ээжид энэ юм алтан гургалтайн одоо өдөртөө хөнжил гинэ. Авээч чигээ гээл вэжингаас авчиж өгөөд Тэглээгээд одоо яг тэгээ гоё тоо ингээд сэвэлзээд яадаг чинь хөнгөн нөмрөөч нөмрөөч байгаа мөн нөмөхгүй хүрээч байгаа мөн нэг нэг гоё юм байж л дээ. Одоо усны дойлгоо шиж байх юм бүү мэд. Тэглээгээд одоо миний нас бол нэгэр нэмэгдэхгүй л дээ. Тэгээ тухайн үедээ л одоо за хүмүүн яах намаа гэж бодож дээ. Тэгээ яах вэ өөрөө л хамгийн гол эрүүл сарвал байгаасаа тал. Их эцэг эхийгээ эцгийгээ бас айгүй гоё өдөр болгон ярьж би энэ сайн уу тэгээ дандаа хайр өг би энэ сайн уу та мандажгүй юу та намбан сайхан байна уу гэд ингээд нэг уцтахад хүртэл ингээд сайхан сэтгэл тэнийгээл ингээд гоё болоод явчихдаг Тэгэхээр зэрэг хүүхдүүд ингээд тус тусдаа гараад ингээд амьдрал нь сайхан, бүх юм сайхан байна. Тэгээд тийм юм бас хөгш насаа усуд хүсдэг юм байна лээ. Тэгэхээр их эцэгтэйгээ өргөлж ээж аваахаа мэндийг асууж, сайхан үг хэлж тиймээ сэтгэлийн зов авахгүй хөгш насаа усууд чинь айгүй амархан юмд айгүй сэтгэл нь хямардаг. Ер нь нас тийм болгодог юм байна. Амархан хямрны ингээд янз янз болдог. Тий тийм байдгийн байх шүү. Гомдомтойч юм уу тийм. Тийм бол байгаа. Тийм болдго юм байна. Тэгэл юм л бол одоо жоохон эмхтэн бол ойлгох гэж болж байгаа юм дөө. Одоо тийм угаасаа ч одоо зам төхөн угаасаа байгараас өгцөн өгдөхөн тэр биш. Эр хүн бол одоо яг хэд гүрдэг гүрдэг гэж байгаа тэгэхэд чийлгэнжээрээ тэгэхэд шингээгээд алга болгочих болно. Тийм. Тийм. Тэгээ одоо энэ залуучуудыг ингээ харахаар айгүй хайр хөвж саяхан хүртэл багдуулна гал гарахад зөндөө олон залуучууд ингээд э, ус цөгөөд ингээд э, тэр гадыг унтраалаа. Би тэрийг харшаад ойлсон. Ямар сайхан бэ? Ямар залуучуудаараа энэ хүүхдүүдээр бахарх хэрэгтэй юм байна шүү. Тэр чинь миний хүүхдээс ялгаагүй. Ямар хайр хүрсэн сайхан хүүхдүүд вэ? Би мессеж утсан. Миний хүүхдүүд ямар гайхалтай сайхан хүүхдүүд вэ? Манай монголчууд ингээд бие биентэйгээ ингээд нэгдээд ингээд хамтраад ажиллах юм бол гайхалтай ард түмэн байна шүү. Та нар минь миний хүүхдээс ялгаагүй. Та нартай баярлж байна. Эрүүл инхэх хүсье хайртай шүү гэж шууд идэв тийм. Би зовдсон шүү дээ зүгээр ингээд ястаа ямар бахархсан. Тэгэхээр манай Монголын залуучууд ямар гал бид нар ер нь энэ Монгол их орондоо төрж өссөнтэй бүр маш ихээр бахархдаг. Яаж азтай, хямлтай, ямар сайхан улсууд вэ? Ингэж ярьдаг байхгүй юу? мянган удаа ингээд зүүнний үзүүр дээр асгана гэдэг юм өгөөдөг шүү дээ. Ингээд асгахаар нэг нь тогтоод тэр нь тэг хүн болд юм байна. Ус нь бол тэгээд одоо гадуур нь уусаа дахиж хийж хүн болсон. Хаашаа шалгуулд юм гэдэг. Энэ бол өлөр домогт гардаг. Тэр тусмаа манай тэр будаа ингээд асарж яхад жоохон салхинд хийсэдгүй чи тийш очиж хэлийн цаана нь бол тэнт том болно шүү. Тий. Тий. Үгүй энэ Монгол их оронд Монгол тэр зүүн дээр очиод ингээ үлдээд одоо ингээд ингээ бид хэд яриа сууж байна. Ямар одоо гоё юм миний их орон ямар агуу вэ? Үгүй энэ монголоор бахархаач эзэн бог Чингисээр бахархаач энэ хөх толтой төрснөөрөө бахархаач энэ чинь тэр болгон заяагаад идэггүй ч юм. Энэ хөх толв чинь нарийн ярих юм бол хүний биед 10 нас хүртэл ингээд өөрөө шингээд ордог. Оюуных нь потенциалыг дэмжиж идэг тийм юу байна, бодис байна гэдэг чинь английн эрдэмтэд одоо нотлоо. Тэгээд энэ энэ оюуныхаа юуг бод тань Монголоор нь одоо муусан сайнсан гадаад гараад өөр хүнтэй суугаа явсан зөндөл юм дуулах юм. Монгол шиг одоо ийм одоо гоё орон ийм гайхалтай орон нэрэ байхгүй шүү. Гэхдээ чи 300 хаан л манай Монголын одоо хаа Чингисээс аваад одоо баг хатаа бодоод үзтээ. Ямар их түүх өгөөдөө чи ховлигаас асуулаад ямар мундаг одоо гайхамшигтай сал ус хийсэн далай тэгсийг гатарсан анхны мөнгөн тэмдэгтийг анх ховлын хаан гаргасан. Одоо дэлхий хэрэглээл хийж шүү дээ. Даяарс чинь тэнд хийсэн биш. Тийм. Гэхдээ тэр харлаа Чингис хаан чинь тэр исламын шашинч байжсэн, хар өрөнд чинь бүгд байжсэн биш. Гэхдээ тэр хариус үед чинь шатаага хаяа шатаага дээр толгойн тасдал тасд нь тэр ихэн Чингис хаан байгаа шүү. Тэгтээ тэгээгүй. Энэ даяаршил галбаас чинь тэгж ярих юм манаас хас гарсан биш үү эн чинь манаас суурийн тавьсан биш үү гэж би бол тэгж бодлоо тэгэл одоо тэр хатан баатарууд оюуны нөгөө нэг сургуулийнхан байгаа шүү болтой эн чинь монгол хөө ганцаараа биш үст 3хан саятай гэтэл эн чинь тэрбум 600 саятай хүн байж байна тэрбум 300 саятай хүн байж байна 80 саятай хүн байж байна 60 сая өстэй хүн байж байна гэтэл яагаад тэндээс гарахгүй монголоос одоо тэр харалтаа 90 медалийн 77-ыг нь монголчууд аваад ирж байна. Гэхдээ бусд нь оролцоогод хараад ирсэн болж байна гэж байна. Миний төрөнд байгаа. Тэгээд одоо энэ тэргүүлээ байр эзэж байгаа энэ тэмцээн наадам манайх нь авчиж байгаа медалийг хүн амд нь хуваах юм бол манайх ч тийм. Яг энэ том том гүрнүүд 100 алтан медаль авлаа гэж. Яг тэр юм хэдэн зууд нь хуваах юм бол тэр чинь манайхс ош орчихгүй. Манайх 3 алтан медаль олимпиадад авахд хүнд нь хуваахт манайх нэгдүгээр гараад. За тэгээд өөр ирэхгүй бас амар сэтгэл хөдлөлөө тий тэгээд анагийн хэлсэн үг ингээ сонсож яг үндэ ээж аавд биднээс бол нэг их юм бас хүсдэггүй байх зүгээр л өдөрт зүгээр уцтаад бие нь асуухад л тий энэ маань ээжийн хачиг аав ээжийн хачиг хариулдаг юм байна гэдэг маш ойлгож авлаа сүүлийн үед нөө ажил ихтэй яваа учраас ээж рүүгээ нэг ярьж чадахгүй айгуусаа ойлгож авлаа энэ дуугаа сонсчихдаг л сайхан шүү та одоо сайхан. Яг хоёулаа хөөрөл баярлаад үр хөвгт аа тэр маань тэр сайхан байна. Э, охин сайхан явж гин. Баг хүү сайхан байна. За ажил үйлс бүтэмжтэй хээ гэдэг шүү дээ. Ээжийн зүгээр сайныхаа дээжийг өргөөл тэгээд ийш тийш хол мод явахт нь үргэл иргэн эртэн юм шүү дээ санаа минь зов. Тэгэл цайнд дээж өргөөл юм. Тэгэл яваад ирэхдээ сайхан нэг одоо нэг сайхан сэтгэл амарлаа. Одоо нэг сайхан боллоо гэдэг өгөндөө ярьж штэ. Тий. Тэгжил. Ээж рүүгээ би их залгаад байна уу? Ээж нат руу их залгаад байна уу гэдгээл бодох хэрэгтэй. Тийм тийм. А юуруу нэг юм яриа үг байгаад идэх чинь нөгөө биеийн төрүүлсэн болохоос биш ухааны төрүүлээгүй гээл одоо ээж мэд загнахаараа яг тэгдэг штэ би чиний биеийн чинь төрүүлсэн болохоос биш ухааны чинь төрүүлээгүй гээл тэр чинь үнэн шүү тэр үнэн яагаад тэр зэрэг тэр чинь ямар хүмүүжил боловсрал мэдлэг олж авч гинүү ээж бол ямар үед байж үү тий тэр чинь ингээд өөр тэгэд хамгийн гол чинь боловсрлоор мэдлэгээр хүн чинь сайн хүмүүжлэлтэй болдго юм байна. Угаасаа тэр гэрийн хүмүүжил төлөвшил чинь л суур хүмүүжил. Манай Монгол гэрийн. Тэрнээс одоо олон орон зүйчээд зүйчээд гадаад дотоод төсч хүн зодод байгаа байх шүү дээ. Тий, тэр чинь боловсрал мэдлэг чинь ухаандаа тэр нөгөө суур хүмүүжил нь өгдөг юм байна. Тэр үл яг хүнд мэдлэг л өгч мэдлэг дээшлэл төгсөн л байхгүй юу. Тий. Тэгэхээр тэр ухааны доторх нь бол төрөлөг аргагүй шүү. Тэр чинь бол тэр тухайн үеэс нийгмээс олж авч гин, хамт олноос олж авч гин. За баг хэмжээгээр гэр орноос ааваас ээжээс авж гин. Тэгээ нийгэмшж байгаа хамгийн гол нь сургууль дээр очиод нөгөө тэр таблетер тоглож байгаа тэднээс тэр муу муухай үг сайн сайхан алийг авах юм. Тэг тэнд одоо сургууль орчинд гэрээсээ унтгал гэж ирж шít одоо жишээлээ хараад ороод. Тэгэд ихэнх гадуур нийгэмд баггүй автобусын дотор тэнд загнаж байгаа мунхоо гэж байгаа харж чинь суч хэлгээд авчиж чинь ингээд төлөвшчихөр би чинь би чинь төрөөс ухааны чинь төрлөөгөө гэдэг үг чинь бол үндсэндээ тийм. Үгүй одоо жишээ юм яг аав шиг амьдрнаж байхгүй шүү. Би тэр одоо яг миний замдлаар яваа Би яг ингээд тод үдээс рууцсан. Дараа нь гадаад төгсөн. Ирээд тэнд соёлын эцсийн дараа босоо. Одоо чи яг тэгээ явуулдаг. Яагаас боломжгүй. Энэ боломжгүй байхгүй. Зүгээр чиний тэр чин буруу байна минийхөө энэ дээр жоо алдаад байгаа юм биш үү? Би буруу зүрх ярьж болно шүү гэж одоо саяга маах хэрэгтэй шүү дээ. Энд чи одоо нас өгшөрсөн учраас одоо хамаагүй э, цаг үе ойлгохгүй буруугаар ярьж байна. Тэгээ та нарын үе чи өөр л дөө. Гэхдээ гэж гал нөөтгөө авчилаад л одоо хэлээд авах хэрэгтэй. Тэгээ авахгүйхээ ухаан тэр хүний л хэрэг. Тийм байна. Тэгээ одоо яг энэ цаг үед тэгээ зөгцөж ер нь ямар хүн зөгцөж амьдрах хэрэгтэй тэр цаг цаг үеэ ингэж мэдэрч ер нь ямар юм ингээд дутагдаад байна ямар яаж явал ямар байх вэ гэдгийг яг мэдэрч ялангуяа залуу аав ээж нарт бол хүүхдтэй муу юм харуулахгүй тийм ээ дээр үед мэдрээ аав ээж ч хүртэл дандаа згүүцсэн үг дандаа сургамжтай тийм гоё үлгэр ярьж өгч хүүхдтэйгээ айгүй гоё харьцаж хүүхдтэйгээ хүн гэж үзэж тэр хүүхдийг урам өгч дандаа хайрлж тэгжээж хүмүүжүүлэхэд тэр хүүг чинь ялангуяа ерөөсө загнаж чи болохгүй чи энэ манай энэ тэгж чадахгүй гэж хэлж болохгүй дандаа урам өгөө ерөөсөө урмаар тэтгэ те хайрлаад ах тусмаа хүүхэд ерөөсөө энэ да За за гэж бодлоо. За ер нь нэвтрүүлгийн маань цаг өндөрлөх тийшээ хандаж байна. Тэгээд сүүлийн бас асуулт болгоод хоёроос бас тэр дундаа одоо энэ залуу ээж аав нарын бас энийг илүү их асуугаасаа гэж хүсэж байгаах битөөс тэгсэн өөртөө бас илүү их бас мэдмээр байна. Тэгэхээр хоёроос л одоо асуулт асууж одоо хариултыг аваад өнөөдрийнхөө бас контентоо өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгэхээр хоёр маань бол бас зөндөө олон бас тий хүүхдүүд хүмүүжүүлээ хүүхдүүд нь одоо бит хоёроос ч ах ихч болчихсон байна. Тэгэхээр бол яг энэ хүүхдийн хүмүүж яг үр хүүхдэд хүмүүжүүлэх хин дээр аавын оролцоо, ээжийн оролцоо гэдэг нэг одоо ингээл яригадаад байна л та. Тэгэхээр аавын оролцоо их байсан уу эсвэл ээжийн оролцоо их байдгүй тэр хүүхдэд яг хинэн илүү их хүмүүжил дээр нь нөлөөлөд байна уу тэг энийг та хоёр маань нэг хэлж өгөөч те Тэг ер нь манай хуучин цагт одоо миний үеийнх л гинэ л дээ. Тэг миний үеийнхэн бол ер нь аавын оролцоо бол жоохон харьцангуй бага байсан. За яг төрийн албан хаагч байсан улсууд. Тэгэхээр ажилдаа явна, шүндэл дээр нь тэгээ томилт дээр явчихдаг учраас ихэнх үүргийг бол ээж өгдөг тийм уламжлал бол байсан зүг. Тэрнээс өмнө бол хөдөөтэй байсан, хоцорн баг байсан үед бол ямар байсан гэж сайн мэдэхгүй. Тэгээ миний одоо ухаарснаар бол ерөөсөө аудио оролцоо. Ялангуяа төрийн албан хаагч нар байж байгаа их том жижиг албанцчаар харьцсан улсууд бол хүүхдтэйгээ маш бага ажиллаж байсан. Харин эргээд одоо энэ олон улсын жишгээр хараад энэ мэдээлэл сайтаас сошиал ертөнцөөр янз бүрийн мэдээлэл аваад хүүхдтэй анхаарал хандуулдаг. Одоо тэр үед миний үед чинь хэдгээр ангийн ангид явж байгааг нь мартчихсан. Зарим хүүхдийнхээ 5 6 хүүхдийнхээ хэн нэгдүгээр ангид зарим марчсан. Ангийнх нь багшийг марчсан. Эцэгийнх нь хурд огт суугаагүй аа бол одоо маний үед одоо зөнтэй байсан. Зөнтэй байсан тийм. Ээж л юм дариж идэг очиж идэг юм л байсан тийм. Одоо бол арай өөр болж илдэ. Энд чинь Тэмэнжингийн ачаа бол ижил байж ижил одоо тэгшин явна шүү дээ. Тэгээ нэг тал нь ингэсэн байхад одоо тэр өрхийн тэргөө анзаарах шүү дээ. Тэр өнөө өөрийн мэдрэмжээр би их нэртэ арай хитүү юу үүрүүлээд байгаа юм байна шүү. Би энэ бизнес бизнес гэж энэ орлого юундаа их анхаарад эндээ баясаад мөн ханиа одоо ингээд жингийн нэгтүүлчихэд байгаа юм байна шүү. Энэ маань одоо ядарч байгаа юм байна шүү. Би одоо ядаж нэг ороо хоёр төр одоо цэцэрлэг төрөл ингээд гурван хүүхдээ аваад явах хэрэгтэй юм байна шүү гэж. Нөгөө хани одоо би цаа хоолнд оруулах хэрэгтэй юм байна шүү. Нэг өнгөтэй өөтөд дурлаад идэг юм аваад өгчих юмсан гэж. Тэмээн жингийн ачааг жигдэх юм болоход эр хүний мэдрэмж маш чухал. Тий. Тэгэхгүй цуг амьдрдаг учраас анзаардаг хүн хэлвэл магадгүй тэг хүн чинь байлын амьдралд оролцоод тэг гэж хэлэхгүй шүү дээ. Чи тэгээд байгаа би авгаач тэгээд байгаа би гэж хэлэхгүй шүү дээ. Их дотн найз хэлнэ. Тэгэхээр тэрийг бол эрхэн өөрөө мэдрэмжээр зохицуулж яахгүй. Тэмэнжингийн ачаа хит хилтийвэл нөгөө хань маань эрт хөгшрөлт явагдана. Стресст орно. Тийм учраас энэ чинь уулаасаа зовлон жаргалгад хоёр юм тэнцүүхэн хувааяа л гэж суусан юм байна үү? Багнаар бол одоо гэрээ хоёр баг нь үстэй. Гэтэл нэг нь ингэчээд баг нь одоо айдаа болоод бид нар чинь дорн анзаараа тэгшилж шүү дээ. Гэлтий чи хүний сэтгэхгүй нөгөө тэр юугаа мэдэхгүй ямар их сэтгэлдээ ачаал аваад зүдрээ ядраад хөөх ингээд байгааг хэлэхгүй байгааг анзаарахгүй байгаа хгүй. Яадгийн нэг өдөр бүр итгээд гажаар сэтгээд гинтхэн ус авчиад хөлийн гоё давстаа усаар угаавд яах юм тайлж чиг. Гэхдээ энд их хэл зарлах юм хэрэгтэн чи би чиний жингээ ачиг итүүлчих гэж хэлдэргүй. Ухамсарласан бай. Үгүй манай юу олчваа гэхгүй. Хөөш одоо тэр нь үстэ. Одоо та нар ч яг тийм байдаг. Миний одоо усуудад гинтэл миний гутлыг тайлбар ингээд өнөрөд бүр гайхна одоо тэгээд. Тэгээд ар өргө зүйлгээл бариад байна. Тэр хаанаас юу сурчид ирэх гэх юм бодож ямар ч тийм. Гэхдээ би зүгээр инээдэмтэй шав жишээ авч штэ. Ер нь тэг мэдрэмж их чухал. Ямар гоё юм бэ те. Тэр энийг сонссон аав ээжүүд маань бас тэрийг нэг анзаарч хараараа те. Аа. За. Тэгэхээр та өрөө хүмүүдэд зориулаа. Одоо энэ ингээ контент маань ингээд Тэгээ сошиалд ингээд хадгалагдсан үлднэ. Тэгэхээр акцент нэртэй ч юм уу эсвэл өр хүмүүдэд хандаад та нэг сайхан үг хэлээд дуусгая гэж бодож байна. За би ингээд хоёр одоо ханилаад 44 жил болж байна. Тий. Тэгээд сайхан гурван хүүхэдтэй хоёр банд нэг охинтой одоо тэднээс минь салбарлаад юусэн ач зэнэр боллоо. Ач зэнэрийн нэг банд бус нь дан огтуд. Оо тий дан огтуд. Огтуд бол эрхэмс гайхамшигтай гомон гоё. Тэгээд Э, хүүхдүүдтэй хайртай шүү. Ээж нь дандаа хүүхдүүдэд харахаар баярлж явдаг. Энэ сайхан э, хүүхдүүдэд гаргасандаа би маш их бахархаж баярлж явдаг. Э, тэгээд та нартай хайртай эрүүл инхийг хүсье. үргэлж дандаа гэгээлэг би биендээ хайраа өгсөн, би биенийгээ хайрлсан, эргэн тойрон найз нөхөд хандсан хүн болгондоо дандаа баяр баясгалантай сайхан харьцаж сайхан байгаарай гэж э, хүсье да. За баярлалаа.